<laughs> dia, tuh kalau uang Jakarta tuh enak bu enak nengelnya tuh enak yang ini nih pelembang nah nak ngilangkan bahasa gara-gara bergaul jadi mak mana kita nengernya ya? agak kurang gimana gitu ya yeah. <laughs> maksud saya tuh walau ada di Jakarta sana jangan dihilangkan bakso Palembang tuh biar di Jakarta sana kalau ketemu sama-sama kita ini madai ngilangkan bahasa kita kan ghairu muhtarami sittatun binatang yang tidak perlu dihormati ada enam jadi kalau dia masuk salah sikok dari enam ini digunakan untuk salah satu dari enam ini dia tetap mesti nguno ke banyung itu tak boleh dia tayamum siapa yang tak perlu dihormati tarikus salah uang yang tidak semayang uang yang tidak semayang itu hewan yang tidak perlu dihormati kita ni bu binatang kita ni binatang al insanu hayawan natik dalam ilmu mantek manusia ini adalah binatang yang berpikir binatang itu binatang itu hewan itu itu binatang yang tidak berpikir kalau kita ini binatang yang berpikir ngapa kita disebut binatang karena kita ini sama dengan binatang apa bedanya kita dengan binatang cuman berpikir kalau soal iman kalah kita dengan babi bu soal iman oh hebat babi dengan anjing hebat anjing iman kita belum baca dipertaruhkan tapi kalau binatang mereka semua beriman kepada Allah hewan dengan kita tidak ada beda sapi makan kita makan sapi minum kita minum sapi kawin kita kawin sapi beranak kita beranak sapi tidur kita tidur apa bedanya sapi kan kita tidak ada cuman berpikir dan beramal kalau soal manfaat manfaat binatang dari kita sapi tainya daging kulit kepala tulang sekel jeruannya manfaat galo muat sob Jakarta muat sob Betawi Muat pindang, muat apa? Ngelantai daging tu lah. Daging kita. Hah? Jadi kalau soal manfaat, manfaatlah binatang lagi kita. Nah. Jadi di mana nak letaknya kita nak ngaturkan diri kita mulia? Jadi uang yang tidak salat itu termasuk hewan yang tidak perlu dihormati. hormati. Bangku aku galak ngomongan budak-budak yang muda-muda. Siapa be juga. Kita ni alang banyaknya kendak sama Allah. Tapi yang dikongkon oleh Allah dak cuak dak ada suang-suang nak digawi ke? Yang diperintahkan oleh Allah Taala, daklah kita ni gancang nak ngelaku kenyo. Yang dilarang masih dilaku ke? Semayang tu coba apalah lamonyo. Misal tangi jam setengah lima pukul 5 nak subuh ngacar lah mau mandi baik lah tekung baik saya baik lengkup semayang ke atas duduk lah pulak tanggilah pukul 9 ini tak tengulet ngulet tengulet ngulet tergagak kaget tergagak kaget sementara hajat ni banyak kita ni bu cuma nunggu mati baik ya yeah? kita ni masa ni yang kita tunggu cuma nunggu mati Cuman kita ni biar fikiran ni sembar. Karena menanti itu bu ada ada pekerjaan yang paling membosankan. Segala gawe man ditunggu lama. Sama dengan dengar ceramah, man kita tak setuju dengan ustaz itu. Matilah nak nunggu ke sejam. Mutatai nunggunya, kelamboi pulau. Ngomong apa, berhentilah pulau. Nah, itu tak setuju. Menggil dengan suju biar dua jam. Ya ustaz pendek ni kan. Nyawa. Bebuih mulut. Dah menyakitkan pula. Moce mengas. Ha. Doktor ibu tidak menunjuk anak ceramah tiga, tiga bulan ke depan. Anak ni disuruh istirahat tiga bulan. Cuman tidak ada ceramah. Mentak pikir palak. Sakit palak ni. Tidak lah. ceramah bukan tak lepo kalau bertemu ni lepo anak dulu punya guru Ustaz Muhammad bin Hamid kalau kita sanjo rumah dia dia sakit nanya apa baik tanya jangan tidak biar ni ingat pelajaran uji mendi rumah masuk ngawas budak ngawas bini sok nguling sakit badan kalau metu ni namun dikit banyak hadir majelis kalau dokter sudah dapat surat mesti istirahat Terakhir dipiksa ke Malaysia ibu Sudah masuk ke jantung kan, ni. Tulang mengas kalau jalan Balik dari Malaysia ni tadi Macam mak diremet nah. Jadi anak cek ni lah hari ngewang ni nah, Jadi ginjal tu gerak sakit badan Mengas, jalan mengas Dia tu lah nyorong ni di bandara Kalau kele, mengedak ngewang tak cak Tak jumpa dia Tegang nah, Jadi kalau apa balik cerita nunggu tadi biar kita tu lepo jadi kalau di jiru Quran kan disebut wamal hayatud dunia illa la'ibun walahun tidaklah hidup dunia ini kecuali hidup itu cuman mainan dan melah, me, me, me, melalaikan laib tu la'abun main-main Nah hidup ini diinjuk mainan biar lepo Diinjuk mainan dengan jabatan Diinjuk mainan dengan harta Diinjuk mainan dengan suara Diinjuk mainan dengan ilmu Kita ni apa beno mak budak Man diinjuk mainan lepo Kalau dihilang ribut Mainan ini Jangan hilang Pinjem wong beroso budak ni Inilah kita Bini diinjuk mainan laki Laki mati nangis Laki diinjuk bini Bini mati rebut Diinjuk mainan harta Harta hilang rebut Padahal ini mainan galau Cuman mainan Supaya kita ni lepo Yang kita tunggu mati itulah Nunggu apa? Apa nak ditunggu? Nunggu mati kita ni Bukan nunggu kaya La tua Tanganlah tiga kali gentak lading. Nganu kelapa, lum berduit. Mata tebok nah, miring sebelah tak oleh apa dia? Batok kelapa. Ngani kelapa? Malbe berduit aku. Enteng je gerup ji mata berasi. Ha ah, terkicik. Panjingok tangan belai galau. Nak ngarep berduit tak nguntap. Nah, yang ditunggu untap tak untap senang saru mati. Dinjuk mainan dengan cantik Dinjuk mainan dengan ganteng Dinjuk mainan kalau dengan mobil Dengan rumah dengan jak Ini mainan kalau Supaya lepo Main masaan Tak tahulah maghrib Main ibu anak Ibu anakan Main masaan dari kecil bingin ha? Nak kemana Mainin bahasa Indonesia Nak melok enggak awak jadi bapak eh aku jadi mak yo nah nak ke mana nak nyusui ya iya pun plembang udah main plembang main main mako itu ibu zaman bingen kita ni cerdas-cerdas otak karena siang main ni nang ngetak-tak main ni main jam tak-tak main mandi ngebo jalan tu gawe ku jam 2 mulai ngaca ke gudang garam mengalim jalan tahu mandi jajak pukul lima tegak ayah pucuk galengan uya tu mana ya tak baiklah baju balik rai teh hitam cuman pajak berenang jajak pukul lima kalau pergi sekolah lah kelandasnya berjelentum dan teruntum lepo pikiran malam kek sudah isak main jimbo sore-sore main tekupan main pantak lele yang belah sana main yeye jadi lepo otak ni zaman ini pun metak entah oleh HP hmm. hidup katik geradak kan budak zaman ini ngelantai HP hmm. Hah? Iyo. Kati gerada kan? Aku tu ngoceh lah bu Lagi sekolah dulu Pacak be bu Ngejo ke melok jualan tu nah Jualan pagi jadi Jual siang jadi Siang jual es bombon Ada es cekelan pakai kayu Yang Es lili, lelin Yang cap macam kuro-kuro Macam mobil Anak nyual Sore gak jual pempek, gak jual pisang. Pacak ngewang bibian nganteri mak. Nitip sana ngembek jual pacak. Sekolah jadi weh. Zaman ini ya Allah pergi sekolah balik ke empat ngeles sini masih bengak. Azka tu bu, anak kami Azka kelas 2 baru. Nak naik kelas 3. Pelajaran ni bu, jadi umatnya lah nggak ngewangi belajar di rumah pelajaran yang dinjuk pelajaran itu budak belum belajar inilah zaman gila lah. pening yang jadi guru zaman ini ya tidak yang tanyalah dengan mantan guru-guru lama dulu kalau dulu bu budaklah dipelajari dites pelajaran tuh masuk dah jadi waktu nak ngisi itulah terbayang Oh iya nih tadi ibu ngomong eh. Ini gurunya be lagi belum menguasai. Zaman sekolah dulu masuk guru kelas, anak-anak buka buku Indonesia halaman sekian baca itu. Lah tahu dia pelajaran bumbu hidup dia guru kelas. Pelajaran agama, matematika, IPS lah masuk dia otak kalau. Karena bumbu hidup buku siko itulah. Budaknya pintar yang jadi gubernur Jadi wali kota itu manusia yang hidup tahun 60 kalau. Jadi wong berhasil. Zaman ini ini, ini nah. Pagi tadi muka HP ada wong ngirim video. Video apa dia tu? Scan apa dia? Pokoknya ada satu satu action, satu tarian yang tarian itu diperagakan cara betina tapi lanang. LGBT bu. Nah, jadi budak didodokkan di kursi, kamu mau jadi begini? Bisa kamu harus menguasai nyanyi ini, bisa berpakaian begini. Jadi budak yang lanang tadi dipakai ke betina, sebalik betina. Jadi akhirnya La haula wala quwata illa billah. Jadi semakin hari bu, semakin berat perjuangan. Nah, jadi walhasil ala kulihal Balik mainan tadi ibu Inilah ngelalaikan manusia Nah jadi Dilalaikan kita dengan segala kehidupan ini Dilalaikan dengan harta lupa Dengan jabatan lupa Akhirnya sampai waktu Nah Sampai waktu Kita baca ibu Baca kalau di budi ke hidung cepek disuntik dagu agak libal kecil kan? mak kodong kokosan ku perhati ke ibu uang-uang yang nyontek rai ujungnya rai yang sama kalau Pak Ati itu ibu Pak Ati Berkali-kali ngomong di TV Jangan disuntik muka kamu Saya menyesal Ayah mah kagak mau lagi, kagak usah disuntik. Ini aneh ngeluarin uang mah puluhan juta udah, nggak bisa dibenerin. Kalau nggak makan obat kan nggak kayak gini muka aneh. Dia ngomong di TV berkali-kali acara itu diulang. Penyesalan poati bukan main. Ini melo suntik. Sudah terima lah. Nah ini lah kita tidak suntik ayu macam-macam bentuknya. Wong yang nyontek gai jadinya kumpul pula mak adik beradik. Ya. Mak adik beradik. Mak keben siko. Nah. Sudah terima lah mana yang ada. Di dempo itu bu tertulis di salon pakai lampu abang. Sulam bibir 150. Habang anak disulam. Bukan jaget streaming. Kalau streaming gambar mobil, gambar mawar, baby nak sulam. Sudah, menabai kalau gigit, gigit. Nanda sudah. Baby tebal buat nyicip cukur. Sudah nak, penting ada baby. Juara Allah buang baby gigi banyak ngolah. Mengapa lah kamu? banyak dan manusia ni imannya berlari ya Allah maka itu ibu pergaulan ini ngusak nian maka nak pacak-pacak bergaulin yolah bu maaf ngomong ada juga majelis-majelis yang ibu-ibu mewah tu ya ada juga galak ngisi oh malah dengar ke ngomong ken harta Allah ya Rob silu hilang bedeng tu ses dari mana saya baru pulang bawalah tas-tas ini berapa harganya ya Allah tak nyangka kita eh <laughs> mahal juga rupanya oh cek mas mahal mahal paling 200 juta. Ya, mas, mas. Hah? Ah, Allah Akbar Waya-waya tas 100 juta Allah. Kita ngak kantong asa Jadilah Penting isinya Biar dia jiwa asa tu Kalau isinya cek Bergegor Bingin nak, lah. go bari ni lah Bingin Naga duit nyelap ke sini lah ya. Nah, nah lepe bari lah yeah ayo man ponjen sago je klepe bagi nah Allah jadi baik wacek-wacek nyai bingen punya bedeng punya rumah ha Allah tak pula ada isi tas tu tak pula ada isi action baik paling tisu yang 5000 tu nah ikut itulah buat ngelapin apa-apa ah, pinggirin tu ya Allah Rabbi Tuhan uji kuji Nabi itulah tadi kalau kita bergaul dengan orang berduit ujungnya cinta dunia ngawak mobil kijang tahun 90 malu kawan ngawak CRV yang ini ngawak CRV nyingok ini ngawak Al-Fatihah mobil Alphard itu Ay. si, di ikut sini aja jeng nggak usah ikut saya aja kemana ya? Eh, ujung-ujung naik gojek, naik gokar, hati. Mainan ibu, mainan galo itu, mainan. Nah, ladas kita lupa. Ibu jengok jam lah nak kurang berapa tiga. Berjalan terus. Dibuat dengan mainan penesan. Mainan galoi. Mainan. Oh, satu pik ceramahnya penesan. Pacak ketawa, kita lepo. Mainan kita lupa bu. kalau mati pukul 3 15 menit lagi ni. kalau mati pukul 3 sehari ni 15 menit lagi bu. itulah yang kita tunggu tidak ada yang kita tunggu lain maka wong tua bingin kapan dengar Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah sampai maghrib gato-gato wong tua ngalih ya. Kapan dengar azan? Alhamdulillah sampai Isa. Alhamdulillah sampai Zohor. Wong tua dulu ibu berdoa tidak model kita. Dia berdoa pendek ni Ya Allah sampailah aku ke Isa. Sudah. Ya Allah sampailah aku ke subuh. Boleh subuh sampailah aku ke Zohor. Sampai ada berdoa ya Allah Tuhanku, jangan kau matikan aku sebelum solat. Maksudnya misal dia mati jam 2 sudah semayang misal dia mati jam lima sudah asal jangan dia mati posisi belum sholat uang tua kapan dengar dah dah beduk Alhamdulillah masuk maghrib sampai umurku maghrib cak sholat lagi tak banyak orang tua ingin nah, yang jelas semua itu ibu mainan di IC dengan ngawak tas mahal di IC dengan jilbab mahal di IC dengan bersalin pakaian terus semua itu mainan Namaku itu orang yang lupa dengan solat tidak perlu dihormati karena dia melalaikan titah perintah Allah taala. Tu, satu perbuatan kesombongan yang paling dahsyat adalah orang yang tak mau menundukkan dirinya di hadapan Allah. Bahkan ibu dalam sebuah hadis pernah ana baca, orang yang tidak solat itu setiap hari kena laknat. Kena sumpah serapai segala barang yang lekat di badan dia nyerapai dia kira orang tidak solat mentu dari rumah rumah tu ngomong sokulah kau nak balik rumah dah minum ni minum ha, ni minum bu. yang minum ni orang tidak solat yang minum ni pos ha? posisi yang tidak minum ni tidak solat ini bu. Begitu ibu kita minum dalam hadis, ini banyung lanat dia. Banyung ni nyeret ibu ketika nak masuk mulut wong tak solat. Ya Allah Tuhanku jangan kau masukkan aku di perut dia. Uji banyung. Kita minum galak tumpah. Yang tumpah itu bu, bersyukur kepada Allah. Lebih baik dia tumpah jatuh di bumi daripada masuk juga perut wong tak solat. Mak itu juga makanan uji Nabi. Makanan itu ngelaknat dia. Makanan itu ngelaknat dia. Ya, yeah? makanan, makanan ngelaknat dia. Ketika makan nak dipoluk, ngetel wa, moluk tempe segala yang nak dipoluk nyerit galo. Minta ya Allah, Jangan kau masukkan aku ke dalam perut dia Di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah Ketika kita mandi Banyung buat mandi pun nyerit Ya Allah jangan sampai aku nyimbai badan dia Baju yang dikenak ke Banyu gomong Ya Allah jangan aku dileket ke di kulit dia Cenela dikenak ke Cenela juga nyerit Segala apa yang dipakai di pojok dunia ni Ngelaknat galau kita berteduh bawah batang mangga. Batang mangga tu nyerit. Ya Allah jangan kau dia berteduh di bawah aku. Sangkin jahatnya orang tak salat. Tapi santai-santai weh. Maka itu ibu bapa sekalian, kalau kita menemukan kawan yang kawan itu mengingatkan kita untuk salat, kawan itu ngajak kita berbuat baik, ngajak sedekah, ngajak apa? Kata Imam Syafi'i, pegang kuat-kuat tidak akan kau temui kawan di akhir zaman seperti dia. Pelacek kita mayang berokin, payu. Pecek kita mai ini jadi. Kita tu diajaknya jalan masuk ke syurga. Kata Imam Syafi'i, pegang kuat-kuat orang itu. Karena dia adalah Allah kirimkan untuk nyelamat ke kau dari murka Allah. Nah, ha. jadi mako itu bersyukur. Memang kata-kata orang galak ibadat ni buntu itu yang halanginya ni nah kapan saling duduk saling awas ha itu be masalahnya kalau kita mau mewah-mewah dikit uh, ya ada juga tapi enggak banyak gina ada juga ya yeah, nah yang sases-sases -sus yang kalau ngomong terjeng jeng jeng jeng nah banyak anak pernah tahun berapa pergi haji singgahnya dia sama dia tu ngundang terjeng jeng bareng bareng cik oi jugalah gitu loh bareng ya ya tak melok waktu kita di hotel Allah SWT ala sina Muhammad yalah bareng lah jeng apalah haji nama dia ni jeng kalau jeng oh punya undangan intelek mau kemana jeng kita mau ke Majid Haram. Ikut dia, Iya. Oh, jikum ini. Hmm. Ah, kita tadi itu kecil-kecil. Jengah pula. Jeng, jeng, jeng, jeng. Udah, punya panggilan panggilan mewah. Nah, kita ni tercek-cek cek ni lah. Cak-cek, cak-cek, cak-cek. Macik, macak, macek, macik, maning, macak. Nah, itulah. Ni tak jeng lah Iya jeng, gitu ya. <laughs> dia, tuh kalau wong Jakarta tuh enak oh nengelnya tuh enak yang ini nih pelembang nah nak ngilangkan bahasa gara-gara bergaul jadi mak mana kita dengernya agak kurang gimana gitu ya yeah. <laughs> maksud saya tuh walau ada di Jakarta sana jangan dihilangkan bakso Palembang tuh. Biar di Jakarta sana. Kalau bertemu sama-sama kita. Ini Madai ngilangkan bahasa kita kan. Anak pernah ke Jogja, bahasa Palembang dipepetnya oleh budak Jogja. Wong Palembang enggak Eh? Iya. Kami Palembang juga. Memang mana kayak Agung. Jenamnya ya, Palembang. Jadi kalau kita ngomong bahasa Palembang sama kita, itu tetap tidak jadi pajak saling tolong biar di Batam sana anak ceramah di Batam ada 60 ribu uang, uang pelembang di Batam jadi kan anak ceramah di Batam kan tidak nyangka juga ke sana jadi dia nelpon minta ceramah jiku mak mana nak ngomongnya bahasa pelembang baik Ustaz ini nih uang pelembang oh uang pelembang ada berangkat sana Jadi ibu nyingok logat mereka ngomong tuh agak cekak. Karena mereka di sana nggak biasa. Ngomong bahasa ini nih lah hilang. Di ngawak bahasa cago sano. Cago kita hilang. Jadi waktu dia ngomong tuh cekak nengelnya. Dak dak pelong. mana ah, ngomong kan biarpun kita anak putra perantau jangan hilang Maka orang Jawa tu ada nama Puja Suma Putera Jawa Sumatera Dia tetap Icini ngopo Nengen kene Nengkono Tetap Dia bahasa Pak Ana setuju yang macam itu Tidak dilanggan Tapi ketika ketemu orang sana Ya ngomong bahasa Ana ke Jakarta Bertemu orang Betawi Bang Emang ngapain kemari Kagak Nah kan susah ngejok sih <laughs> lepo kenati wong dak kuawo tuh mesti dilepo uji dokter rumah sakit uji dokter rumah sakit Ustaz setelah istirahatlah Ustaz jangan ngomong terus jangan apa ngoceh tamu tuh dak usah dilatih dak usah kelakal, nah rumah sakit masih ngoceh mulutnya uji ke dokter aku penesan nih ubatnya kalau aku tekan ke tambah stres. Nah, bekat diajak penesan ni lepo hati. Oh, ya ustaz, ustaz tu sakit, perlu istirahat. Biarlah jika doktor talak kelah. Tak apa-apa ke penesan. Lalu di rumah, pernah Allah, Akbar tariku solat. Jadi ibu ingat kan anak cucung tu dia ingat kan. Wong yang tidak solat sikok serumah gayo kena laknat tidak semayang sikok di rumah serumah raya lah, kena laknat nah ha. zaman nabi bu ada wong apa uh, ngoberi ontonya onto belagi ngawak pedang kau ku bunuh kau belagi onto apa aku buka apa kecilnya akhirnya ke onto tadi bersingitan di diburi Rasulullah jinabi ngapo kau tu ngapo nak munui unta kau ni dia tu tidak nurut ya Rasulullah dia tu tidak nurut tidak dengar kata nak kubur semelai bai ji nabi ngomong sama unta kau ngapo tidak dengar kata dengan tuan kau ya Rasulullah mana aku nak nurut dia dia lagi tidak taat dengan Tuhan dia tidak solat tiap hari Allah nurun kelanat di rumahnya aku ni sebelah di rumahnya tu lah geban Lepan ku ni Allah nurun ke lanat kena aku dia lagi tak taat dengan Allah dia nak nyuruh aku taat dengan dia nah je Nabi salah kau ni kau nak salat iya Rasulullah nah mana binatang nak taat dengan kau nah itu itu mukjizat Nabi baca ngomong dengan dengan hewan jadi ayam bebek burung semuanya ibu merasa susah kalau dia hidup di rumah wong tidak salat. Maka itu anak galak ngomongan budak-budak yang malas solat. Apa pikiran kamu tidak solat? Dia ni sekali tiga uang pula. Laki tak semayang, bini tak semayang. Sekali tiga uang. Ada be bini tu ngongkon semayang. Laki dah anda. Namanya masyarakat. Ini sama iya. Nah sampai kata, kata ulama. Kalau kita nak nyeri ke bini dengan sebab tidak solat. Pacak masuk. Artinya, kenapa kau nyerai ke bini kau? Dia tak solat, boleh diceraikan. Itu termasuk wanita yang nusyuz, wanita yang maksiat kepada Allah. Mak itu juga ibu boleh ngelapor ke pengadilan. Aku pak ngapo ke laki ku aku minta cerai. Khuluk. Ngapo? Laki ku tak sembahyang. Laki ku tak puasa. Bo boleh. Cuma ibu ibu peka dulu. Laki ibu ni bos. Bedengnya dua 20 mobilnya dua putih galau nah rumahnya mewah ibu sehari dinjuknya 5 juta belanja ibu fikir galak ceri kawin dengan mamang itu buntu itulah pak menjadi pertimbangan saya eh ogo ah gai duit tahan ngobankan ibadah itulah manusia gila di duit tarikus salah Wong yang tidak salat tidak perlu dihormati sampai disebut man taraka salat muta'ammidan faqad kafara jihara siapa yang meninggalkan satu kali salat tanpa uzur syar'i maka dia kafir mutlak ha, ini bu wong yang macam ini tidak bisa dijadikan pemimpin tak baca tambah lagi wong kafir wong yang tidak salat be tidak ada pantas untuk menjadi pemimpin maka itu tak mungkin kita salat dipimpin wong tak salat maka itu dicari yang benar yang ahli ibadat alhamdulillah sekarang banyak bu gubernur yang memimpin sholat di Padang itu gubernur azan zohor di Oki kita sini bupatinya imam sholat banyak sekarang sudah bagus yang memang ada kemampuan imam biarpun presiden kalau bacanya jahat bacanya tidak benar tak boleh jadi imam maco salah basing jadi imam jadi imam tu nak pilih pilihan jadi imam nak salah mana baca kalau jadi makmum mana kendak dia nak miring mengot ancur lembung boleh jadi makmum jadi imam terajang wong wong yang suara bindeng-bindeng lagi tak boleh jadi imam Allah tidak boleh wong pingsang jadi imam lambat dan salah makmum ketawa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين siapa إياك نعبد وإياك هاي uji makmum habis jauh masjid ini dibunuh galau ni wanat mau <laughs> nah ya nah maksud Aku ni tiga kali pergi haji Lah Aku ni tiga kali pergi haji Uji dia tu Dia tu tiga kali lah pergi haji Biar <laughs> tiga kali Tak lah Biar pun lahir di Mekah lah Boleh jadi imam <laughs> Allah Yang kedua Yang tak perlu dihormati Wazanil muhsan Wong zani muhsan ini Wong galak main betinoan baik donya nuwa ke laki ataupun donya berzina zani muhsan ini wong berzina ni ada dua ada dia berzina belum kala nyecip ada dia yang berzina dia berzina tapi memang dia belum pernah berlaki belum pernah berbini itu berzina we namanya tapi wong yang pernah berlaki wong yang pernah berbini namanya zina muhsan itu tidak perlu dia hormati wal murtaddu yang ketiga wong murtad murtad ini ibu yang murtad yang secara jelas murtad ini banyak tingkatnya ada namanya murtad i'tiqadiyah ada murtad qawliyah ada murtad fi'liyah ada murtad qawliyah murtad ucapan hai laksaranya hidup ini murtad nung kau hari benda main ni hujan ini tidak boleh nului kami Tuhan tidak boleh dia mesti pakai kalimat biasanya kalau mak ini keadaannya hujan nah. Ha. ngapu kau anu palak kau pening makan gondong itu nah sehat mutan insya Allah sehat nah lantarannya. Jadi bahasa itu ibu ngusak ucapan. Oh ya Allah, mun model main ni aku lah nyangkun yang kak dari nak belakin kamu bingin. Aku lah terasa bakal saru mutan. Mutan. Aku nyenang kemek bae. Mek ngungset-ngungset aku belakin kamu. Tahan ku tinggal ke si Anu sehari itu. Mak inilah senang hidup dia. Cuba aku menjadi dengan dia saya itu senang, belum tentu. Mungkin wong itu ada ngau dako juga bini kau. Nah, ada wong belaki bu, maki si kok mati. Belaki lagi mati. Oh, itu dia penegoan, mutar. Tidak boleh ngomong macam itu. Hidup mati Allah yang ngatur. Tak nah, jadi itu ucapan-ucapan yang rusak. Ya, yeah? Yalah panas ni. Mutat. Ida boleh. Ibu ni mati baik. No, hujan pulau hari ini. Makanya nyesel. Mutat. Jadi yang ada di alam ini terima. Ibu. Nah, no comment baik. Terima baik. Mana ada. Ibu. Halo. Halo. Kita kita makan pempek, adonan pempek ni keras. Kita catat ni. Ya Rabbi. Allah kena meningulinya. Ya salam. Allah keteras kau. Botok gedek-gedek degau. Kita ni ngotok i pempek ni. Pempek makan tak? Pempek makan tak? Yang sebelah tu namuannya. Nahan hati dah. Dia agak lah dibuat ke. Nyatun ni pulau. Alam semesta tidak ribut dengan omongan kita. Cuman yang nyadi kenyo itu murko. Yang nyadi ken wong tadi mati dengan kawin dengan betino tadi. Yang kita katakan penegoan dia tadi. Itu namanya murtad qawliya. Murtad ucapan. Ada murtad fi'liyah melakukan suatu perbuatan yang di luar dari ketentuan hukum. Hukum. Nah, sama ucapan kauliah tapi dia masuk kepada intikot. Itulah yang lagi rami di WhatsApp. Ada wong yang ngomong di WhatsApp itu di video itu ngomong bahwa uh, semua agama itu sama. Ada di WhatsAppnya? Ah, di di di share share ke wong. Itu naudzubillah. Itu dia nyopacak kepada antikot kepada murtad. Nah, ha, ibu satu masa kakek insya Allah belajar tingkatan tingkatan murtad itu ada berapa murtad tapi ibu-ibu ada yang melok pengajian di Simanjunta sudah belajar itu tingkatan murtad sudah awal kitab sulam taufik wal kafirul harbiyu yang keempat wong kafir harbi yang ketiga kok dua tiga empat wal kafir harbi wong kafir harbi itu Uang kapir ni ada dua Ha, sikap lagi bu yang banyak mautan ni Ingat orang meninggal ha, Ini di Plembang ini jadi gawi ni ni bu Makan hati Oh ya wadahnya ni Badan masih muda Cantik Mati Ah ada tu Cek ku ni makan hati Belaki kan kak cek Tahan kenyubai nak Makan hati dah Mati Mati Mutan Dia ganti mati dengan model itu Galak Didengar di masyarakat Ngatau kemakan hati Mutan Jadi hati-hati bu Jangan ngomong seolah-olah macam mana Hidup mati Sikok lagi mutan Tapi jadi omongan di Palembang Wong mati saro Hah? Ya Allah lah dua tiga hari masih lemah apa-apa macak ni. Puji dia ni. Oh, kamu juga tahu lo misalnya yang balik sungai lais tu. Ni belum ni anak-anak kecil. Cuntang. Kan nunggu dia. Ha. Murtad. Nyok tahu. Assalamualaikum. Cek, apa khabar? Ya Allah, sehat. Siapa ini? Biba. Nisa. Nisa. Misal. Ngapo cek? Cek sinilah cek anu Nina. Macam Nina ini ini ini. Ni ya sudah ke aku nyabrang. Oh, guru-guru. Dicago banyak mobil kan? Guru-guru. Sampan sampai jingok. Ya Allah, Rabbi Tuhanku dulu kau ya Allah. Ciko nilah masih misanku. Allahu. Allahu. Tiga kali mati ni. Kan? Ya Allah, cek nunggu kau ni ah. Ya. Kelantan. Iyo cik, banyak. Ah. Tidak boleh. Ajal tu belum sampai. Dia datang, ajal sampai. Ya wa cik, cik masih nemoni. Sudah. Nunggu kau. Berarti cik ini yang bunuh. Nah sudah ada ni mati, bunuh pula cik ini. Cik ni bunuh. Tak boleh itu namanya mutad qauliyah, ucapan. Kita ni galak kebiasaan. Nah, ada mutad perbuatan. Biar dak hujan ngendem anak lumpang. Biar dak hujan nyucuk cabai Itu gawe-gawe mutad. Apa hubungannya banyak hujan dengan anak lumpang? Ucap. Kenapa? Banyak hujan anak lumpang. Ha? <laughs> iyo, Kebakaran, telanjang, ngebang bocor rumah. La haula wala. Uji api ni dia datang ke belis ni. Ada yang nak pergi biar anak tidak nangis kebet ke baju terakhir dia apa? Di tiang apa? Di tempat Iya, apa di tempat tidur ni nah? Kan dulu galak mak kelambu tu eh? Ada tiangnya. Empat situ. La haula wala quwata illa billah. Maksudnya tu kalau semua itu misal diniatkan sebagai uh, ubat misal. Karena gawe kita ni pacak jadi mutat. Kita makan ubat nah. Ubat ini ni ikhtiar. Bukan ubat yang mahir ke? Banyak jampian dengan kiai tadi ubat. Karena jampian dengan kiai itu ibu cara terakhir kita berubat. Lah, kalau kele ubat. Ngabis ke sekian juta, sekian juta, sekian juta. Habis duit. Kiai ini lah enggak banyu. Minta pula. Minta lagi. kiai kalau ada banyu jampian. Enggak banyu, dak ada. Ya. Ambil ke pula wadah plastik jampian. Ya. Ngenjuk lima ribu Borok pula Lah ngabis ke duit puluhan juta Entah kiai tadi Ya kau pikir Banyung lah boleh minta Pak Ibu ibu bayu je sehat. Dah figur ni tadi sehat. Dengan lantaran ni tadi kapan ngomong oi jampian kiai itu mak kaya kunyit dengan kapung sehat habis di puluhan juta tak banyak jampian kiai sehat <laughs> terakhir payu mau ribu mau ribu jauh ya sahang oh jangan sahang nian parah Uyang, oh, ada ni kan? Wong awak ke uyang sah, ada tisu. Jiku apa dia je? Uyang uyang sahang, payu sudah. Lapis nyampi tadi ngeget sahang terpedes lah mulut. Oh, je kena ayo ni kan. Dia lah minta jampian kita ngeget sahang. Payu sudah negok sahang. Sahang tidak digigit lagi panas. Payulah, jangan tak tergigit lawan raya, gigit tu ikak dia sehat kita panas mulut keempat tadi kafir harbi wong kafir harbi itu wong kafir yang nak menghancurkan Islam kafir ini ada dua ada kafir harbi ada kafir zimmi kafir zimmi itu kafir yang hidup di negara Islam tapi dia taat dengan hukum Islam itu tidak boleh dimusuhi Ah ha, kafir yang ada ni nak musuhi kita kalau ini yang ada ni nak musuhi kita kalau pecah benci ni dengan Islam apa dia orang Islam nganggur dia tak Islam cak nak dimusuh-musuh nak menguasai Islam wal kalbul akur yang kelima anjing gila nyingok anjing gila ni bu kalau orang kampung buntutnya ke bawah jadi buntutnya melitnya ke bawah boyok bukannya kalau anjing kan biasa buntutnya atau ke pucuk dia ni masuk ke bawah nah. Ha, itu anjing gila tidak perlu dihormati yang keenam wal khinzir babi nah enam binatang ini ibu ada banyung di rumah sembel buat ngemek wudhu cukup tapi banyung sembel ini dipinta oleh tetangga kita yang tidak sholat tidak boleh tunjukkan buat wudhu ini tidak boleh tunjuk ke dia minum buat anjing minum tidak boleh untuk wudhu nah, jadi tiga penyebab inilah penyebab diperbolehkannya tayamum kaget insyaallah kita teruskan makna cara ngambil tayamum wallahu alam bisawab